в Запорожье популярен очень. В Европе очень популярен. Посмотреть игры во Дворце спорта «Юность» приходят много людей, когда это возможно. Она забита, люди сидели на ступеньках, в проходах. Я вам скажу одну вещь. Мне бы хотелось, щоб наша сборная Украины играла на очень высоком уровне, на Олимпийских играх, на чемпионатах мира, Европы. Это прежде всего сейчас хотелось. Это зависит также много и от нас, и от детских тренеров, и то же самое зависит и дальше, дальше, дальше. Вот это одно желание сейчас. И поверьте мне, только мы начнем там на высоком уровне выступать, играть, и популяризация будет намного больше сразу. Ну, наразі після недовгої перерви йдемо на тренування в зв'язку з коронавірусом. Ось Буквально 10 числа у нас Запорізька дитяча ліга. В общем, роботи багато з командою. Так, добрый день, во-первых. Что у нас со здоровьем? Точно? Если не пришел у нас Степаненко, страдать будете. Не пришел Колесник, команда играет. Первый день мы играем между собой, 10 числа. Ясно? Вот. И по две игры мы играем 11 числа э, с Лагутина и с ДСШ-3. школу пришел тренер в четвертом классе, предложил ребятам, которые имеют желание попробовать. Ну, попробовал, так и остался на всю жизнь с четвертого класса. Это где-то 77-8 год. Ну, я начинал преподавать в Полтавской области, 8 лет отработавший там, в городе Гребенка. А вот. Ну, в Запорожье пригласили меня и директор э, Владимир Иванович Харченко, и ребята, тренера наши, коллеги, говорят, возвращайся домой. Я начинал работать в маленьком городе, где надо постараться удержать настолько маленькое количество детей и научить их, и создать конкуренцию другим более крупным городам. Ну, в основном я работаю уже в Запорожье очень давно и долго тут своя специфика. Выдержать надо. И стараться всегда, ну, как говорил еще Лобановский, говорит, если перестает тренер учиться, то грош цена. Велика диагональ, плетка, как можно разнообразнее делаем, плеточка хорошие показы, и потом любые ваши финты удобные по второй диагонали. Хороший показ, уход. Поехали. Вратарская, да. нету сложности ни сейчас, ни тогда. Просто надо действительно идти э, в ногу со временем, с этими потребностями, с этими э, с нашими детками, которые идут, и, тата, и со взрослыми ребятами. Вот. Сложности нет, есть работа. Как тогда была работа хорошая, тяжелая, так и сейчас. Хочется, щоб хлопцы. самі осознавали, що їм треба в цьому мірі, в цьому житті, тому що мало зауважень роблю. Е, чому ми відрізняємося від інших дітей, треба, треба, щоб вони самі робили, а не за них батьки, тренера в школі, вчителі. Кожен тренер, я уверен, відносився до роботи 20-25 років вже по-різному, в 30, 35, 40, 45. Якщо б ми знали, що робити в 20, ми б були олімпійськими чемпіонами. Так же і у дітей. Діти зараз інші. Я ні в коїм разі не хочу сказати, що вони погані чи е, хороші. Вони другі, абсолютно. До них теж треба пристосовуватися. Тому що діти 20 років назад, 10 і зараз совершенно різні в кожному віці різні підходи. Молодших влюбити в цей від спорту, потім вдержати, потім привчити до порядку. Зі старшими по дисципліні трошки легше, але у них другі вже е, можливості. Нас завжди е, зрівнюють з європейцями. Вони теж саме тренуються, наші діти нічим не відрізняються від. Європи, там, Англії, Америки, тільки з сорівновательним моментом. Можливості в Запоріжжі намного краще, ніж по всій Україні. Ні, ні в коїм разі я не хочу е, обідати. Е, ну, в Запоріжжі є мека, як говориться, гандбола України. От старших команд до дитячих. скажу одно, прежде всего надо любить детей, это раз. И постараться внести в них то, что ты от них требуешь, свои требования. Вот, конечно, нужен э, просто так заниматься, есть разные вещи, есть для здоровья, есть для результата. И надо стремиться, чтобы, прежде всего, чтобы он хорошим развитым ребенком был. Я на первое место ставлю, конечно, умственные способности ребенка. У нас э, габаритный, как говорится, вид спорта, то есть дети должны быть большие, э, а совместить ум, 2 метра, допустим, левая рука, на сцене солевшие тоже, вот, подвижность, и остальное в одном человеке, это очень-очень сложно. Приятно тренеру, когда у ребенка есть результат, когда, когда он вырос до профессионального спортсмена, когда у него все хорошо. Это самое продуктивная работа, как называется. Ну, а с другой стороны, когда дети поздравят с Новым годом, с днем рождения, это на словах даже, вот, это уже хорошо, очень хорошо. Ну, на Украине это было создано, я так думаю, да, уверен в этом, это впервые такая подготовка handболистов. То есть у нас было от спортивной детской школы, от маленьких деток до старше, э, старшеклассников. Потом они переходили во вторую команду, это Академия гандбола была, плюс после второй команды профессиональный клуб ЗТР. Добренько. Закрывай. Одевай. Кого? Рюкзак. Нет. Да. Нет. А кто? Ты. А может ты? Может, ты? Точно? Да. Хорошо. Сейчас, Дима, я занесу тогда. Хорошо? Посиди, да. Давай по посмотрим, а ну расскажи мне. Не сметник, да? Да. Я... А смотри, вот смотри, он скло тисяча років розкладається, да? Пакети 100 років, батарейки 200 років. А прикинь, памперсы 500 рублей. 500 років, а вони- вони ж А вот хімічні. это 15 раз. А це железо. Що, не можна сміття б- е, кидати, Да. да? Вот это курение бывает 5 років. Да, да, да. Твоє любимое. Побачив, що не можна робити. внук у меня. Это самый любимый человек. Семья – это, конечно, хочется, чтобы было на первом месте, но они понимают, что не всегда это получается. Это хороший тыл, все нормально, один брак у меня, двое деток, внук. В этом плане все хорошо. Сейчас идем на наши внукам место. Да? Тарзанка есть наша? Я не оторвал? Ну хорошо. Ну сейчас она к тебе придет. Не холодно тебе? А, вот ты где. Стой. Ну давай покатайся, а потом перекусишь. Ну все. С внуком, в принципе, с пеленок. Ну, э, часто он завязал. у нас остается, часто мы пытаемся э, разговаривать на эту тему, на спортивную, но там большие сложности сейчас у деток. Во-первых, э, уже силовым методом Какое никаким не заставишь. Надо его как-то заинтересовать. Мы брали его и на Лигу чемпионов и в юность. Ну, они в таком Пока возрасте, им это еще очень-очень далеко. Но, ну, по крайней мере, какое-то плавание, какое-то пробежки, какие-то занятия мы потихоньку делаем. Но он, конечно, уже знает многие виды спорта, вот, хочет всем заниматься. Ну, попробуем гандбол. Получится, я буду только рад. Потому что тоже выхода у него в любом виде спорта он будет, э, дай бог. Ну, я постараюсь, чтобы он был гандболь. Держи. Сейчас. Осталось. Достань. Так, ну это надо. Ну, как говорится, прирост душой и телом к этому виду спорта, к этой работе. вызов один – чтобы ребенок полюбил гандбол, постарался стать профессионалом. Я вам скажу, даже если ребенок, который не пошел в высокий спорт, поздоровался с тобой или пришел в гости, спросил, как дела, это тренеру тоже точно так же приятно, как и он выступает на высоком уровне.